kadang-kadang uh, kita ni kalau perempuan uh, dengan perempuan bila berteman mungkin salah seorang daripada uh, teman-teman ni mereka ni ada klik kan ada grup mungkin ada yeah. yang uh, belum bernikah belum ada keluarga belum ada banyak tanggungjawab bukan saya kata tidak ada tanggungjawab tapi belum ada banyak tanggungjawab uh, hmm. mereka tak berapa nak memahami bahawa yang kawan yang seorang ni dah ada suami dah ada hmm. anak-anak eh yang perlu diperuntukkan so kita jangan cepat terasa hatilah kalau hmm. teman itu dia tak dapat me- memberikan masa untuk keluar dengan kita mungkin timingnya tak kena dan sebagainya kerana dia ada hmm. uh, tanggungjawab yang lebih penting saya, saya suka Allah. benda itu itu itu important sebab uh, saya pernah nampak uh, mm-hmm. ataupun saya pernah jumpalah kes seperti ini bila hmm sekali alamak terjatuhkan hati pada orang lain and so on tapi punca <coughs> masalah dekat mana punca masalah dia tu daripada asalnya bila kita tak sedar diri dulu eh aku dah berumah tangga aku kena macam mm. lelaki pun sama kan macam maksudnya bila sama dah berumah tangga dia dia tahu ah, okey apa limitation aku uh, siapa mm. orang perempuan yang aku boleh bercakap dengannya kita yeah. takut nanti dia terbawa-bawa sekali mendatangkan fitnah yang dekat luar ni